Dönenci. Merhaba Netgame takipçileri, merhaba Netgame severler. Ee, Minecraft'in Storybook versiyonu moduyla versiyonu moduyla Minecraft Storybook moduyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. Chapter 2'dayız. Eh, umarım keyifli bir video olur. Umarım eğlenirsiniz. Bu şeyleri söylemeden bıktım ama hep söyleyeceğim, hep söyleyeceğim. Nesgame, Nesgame, Nesgame. Evet. E, biliyorsunuz ki ilk bölümde e, ev inşa etmeye başlamıştık. Evimizi inşa e, e etmek üzereydi. E, söyleyemedim işte. <laughs> Etmek üzereydi ve evimizi e, az da olsa inşa ettik. Arkadaşlar e, defalarca bir hataya maruz kaldım. Arada kasmalarda olacak sanırım. İlk videoda böyle bir problem yoktu ama ikinci videodan neyse böyle bir problemle karşılaştım. Umarım e, kayıt sırasında bir hata vermez, bir sıkıntı çıkarmaz diye ümit ediyorum. Evet evimizi bitirelim bu arada. Ee, evimizi bitireceğiz ama nasıl bitireceğiz? Ee, cam lazım. Cam toplayalım yani kum toplayalım. Kumu topladıktan sonra e, fırın yapalım. E, taşımız var mı bu arada? Var. Cobblestone 14 tane. Fırınımız da var iyi. Ben kum toplayayım. Şurada bayağı epey bir kum var. Oraya bir yol alayım. Oradaki kumları toplayayım. Topladığım kumlarla cam yapayım. Camları da cam yapayım. <laughs> Bravo. Keşke kürek yapsaydım. Neyse. Aslında yapabilirim buraya bir kürek. Sizin vaktinizi almayınca hemen hızlıca bir kürek yapıyorum buraya. O toprak. Yes. Sandık. Murat'la Sendek. Merhaba Murat. Hayır hayır iki tane yapmayacaktım. Ya bir tane yapacaktım. Yapmış olduk. Sıkıntı yok. Evet. Bir tane kürek. Bunları da alayım. Okey. Biraz toplayalım. Hayır suya baktım. O demir. Bu iyiymiş. Demir görmüşsen toplayayım bari. Burada nadir çıkar demir. Ya şurayı bir kapatsana baba ya. Allah aşkına kapat şurayı ya. Oo burada bayağı demir var ya. Şanslısın. Şanslı günündesin dostum. Haliyle tabi. Ee, bir stack oldu mu? Evet. Olmadı daha. Çıkarın beni buradan. Çıkarın. Sıkıştım kaldım ya. Çıkarım ben her türlü. Ulan kafamda toprak mı var? Bu toprağı kim koydu buraya? Koyduk da koymadık mı dedik. Neyse. 63. 64. Ve ben tamamım. Gidelim o zaman. Evimize gidiyoruz fırın yapmaya, fırın yapmaya, fırın yapmaya. Evimize gidiyoruz fırın yapmaya, fırın yapmaya, fırın yapmaya, maya. Evet, fırınımızı da buraya koyalım. et elimize, uzun ip belimize. Biz gideriz ormana, hey ormana. Ee, biraz da kömür mü yapsak? Şuradan biraz daha açalım mod şey olsaydı keşke. Şey, en alta kütüye vurunca hepsi devrilsin modu. Hepsi devrilsin dostum. Hadi hadi hadi hızlı hızlı hızlı. Oturmaya mı geldik? Lay la la lay la la lay la la lay la la la lay la lay. Arkadaşlar oyun oynarken ee, müzik söylememi istiyorsanız bunu videolarda yorumlar altta belirtebilirsiniz. Biliyorum arada da birkaç kişi şey bu durumdan hoşnut değil. Ki benim sesim de zaten çok mükemmel bir ses değil. Haklı olabilirsiniz. O yüzden kocunmuyorum. Ne derseniz doğrudur. Bu ağacı yıkmayacağım. Bu ağaç evimin gölgesi olsun. İnek. İnek. İnek. İnek. Gel buraya. Evet aldım seni. Tuttum seni. Ee, evi yaptıktan sonra etrafı çevre düzenlemesi yapıp bir tarla yapacağım. Tarla. Tarla, tarla, tarla. Tarla? What if a tarla? Bilmiyor musun? Ya çok çaresizce yaşıyorsan. Kömür bana bayağı yetecek herhalde. Neyse. Şuraya camlarımı da koyayım. Yes. Şuraya da bir cam koyayım. Elma, elma, elma yerim bir dal. Alırım onu, alırım, alırım. Hoppa. Tamam. Şimdi bir de kapı yapalım biz. Kıssadan ise. Kapımız pembe olsun. Pembe kapı mı olur ya? Dalga mı geçiyorsun abicim ya? Boş ver. Vazgeçtim pembe olmasın. Pembe kapı mı olurmuş? Hoppa. Hoppa gangam style. Ee, böyle olsun. Evet. Aynen. Hoş. Hmm. Ben buralara ne yapıyordum? Neyse şöyle devam edeyim. Evet ben biraz daha odun toplayayım geleyim. Ee, şurada var. Şurada da var. Bu arada karnım doyuracak bir şey var mı? Yok. Bir şey. Pişirmeden yemem onları. Doyurmuyor zaten çiğ çiğ. <clears throat> Kusura bakmayın. Bir tik Tik tuk tuk tik. Hemen. Ya sudan niye gidiyorsun? Arkadaşım. Arkadaşım. Yes. Buralara cam yaptığımıza göre hmm, Yes. Komple cam yapmayacağız herhalde. Burası da şey olsun. Ama bir çerçeve duvar olsun ne bileyim. Al hemen hemen. <sighs> Evet nerede kalmıştık? Şuraya. Buraya. Şuraya. Evet cam bitti bu arada. Bir tane daha cam bulsam. Ya da buraya kapı mı yapsam ya? Yok ya burada kapının ne işi var cam olsun. Evet. Camlarımı da koyayım. Ve tavanımı yapmaya başlayayım. Bunda bir sıkıntı var bu arada. Çıkıntılar niye bu kadar fazla? Tavan dolayısı olur belki. meşale yapsaydık e, iyiydi. Meşale yapacağım. O yüzden biraz odun topluyorum. Çevrede huş odun çok olduğu için huş odunu topluyorum. Biraz fazla toplayacağım çünkü bayağı bir oduna ihtiyacım olabilir. Bu arada ne oldu? Hayır. Örümcek, örümcek, örümcek, örümcek. Hayır, hayır savaşa kaderim şu an. Sağ ol ben aldım. <sighs> Yalnız şey dışarıda fırın. Dur. Buna daha iyi yol var. Şöyle yapıyorum. Ee, yatıyorum. Yatar mısın? Evet. Uyuyalım ve sabah daha klas bir şekilde işimize devam edelim. Devam devam devam. Evet. Hemen topladım odunları kömür yapacağım. Ondan sonra da e, yarısını kömür yarısını şey tamam. Onları da meşale yaparım merdiven yapacağım. Merdiven, merdiven, merdiven. Şunu alayım. Evimin içine koyayım. Bir de pembe olmasın ya. Normal masa olsun. Bir de şu çalışma masasının hmm, çalış farklı versiyonları yok mu? Ee, çalışma masasının şeyi neydi? Table. Ne table? Ee, net eyvah net eyvah. Başka bir şey yok mu ya? Bu ne lan bench? Work bench. For work table. Bunda yok herhalde ya. Bu bacaklı çalış şey, çalışma masası vardı ama bunda yok herhalde. Ya da var ben mi göremedim. Yalnız buralar çok kötü olmuş ya. Şuralara şey mi koysak? Şunlardan mı koysak? Böyle daha mı iyi olur? Böyle daha iyi olur bence. Şuraya çalışma masamı koyuyorum. Şuraya çalışma masamı. Buraya da şey table adını unuttum. Şimdi ben bunu şey yapsam o da mı aynısı olacak? Pembe pembe. Pembe de çok şeymiş be. Yok normal chest oldu. Şunu kırar mısın? Bu pek hoşuma gitmedi pembe pembe. normal çalışma masası yapalım. Yalnız üstünde dünya kadar çalışma masası var. Evet, bunu da buraya yaptığımıza göre şimdi asıl konuya gelelim. Bildiğim kadarıyla merdiven böyle yapılıyordu. Yes. Merdiven pembesi de yok. O da güzel. Şuraya bir tane daha koyamadım ya. Ay. Peki böyle yapabiliyor muyum ben merdiveni? Yarısı pembe, yarısı tahta. Yes, fark etmiyor. Güzel. düşüyordum az kalsın. Ee, şuraları da kapatalım bari. Hazır yere gelmişken. Ama o kadar tahtam yok tabi. Evet, biraz taht kasıp geleyim. Burada kömürlerim tamam. Biraz tahta kasalım gelelim. Açlıktan ölmem ben inşallah. Coin'lara biraz şey yapıp da günleriyle paint yapalım, tablo yapalım. Oh my god, burada mağara var. Ben mağarayı daha yeni görüyorum. Neden? <clears throat> daha ilk defa dikkatimi çekiyor mağara. Arkadaşlar e, bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. E, Android oyun videomda söylemiştim. Ee, Minecraft ve Android oyun veya program videolarına fazla like gelmiyor. Like demeyeceğim. Ee, izlenme sayısı da çok düşük. O yüzden e, ikisinden biri e, bize veda edecek muhtemelen. E, hangi oyunun daha çok izlenmesini istiyorsanız onu videoyu beğenin ki ben de bileyim hangi video e, hangi oyun daha çok seviliyor veya hangi bölüm daha çok seviliyor, hangi e, video tercih ediliyor. Ona göre e, tercihimi ondan yana kullanacağım. E, bir sonraki e, haftalarda muhtemelen bir oyun çıkarılacak. Minecraft olabilir, e, Android oyun veya program da olabilir. Android oyun veya programı açıkçası pek kaldırmayı düşünmüyorum. Minecraft de e, kalmayabilir, bilmiyorum. Çocuklarım gibiler ikisi de. Ama e, Gönül Üsel'deki e, ya yapmış şunu ya. Gönül Üsel'deki videolar dursun. Ben başka video çekeyim. Onlar durusun devam etsin vesaire vesaire. Ama e, izleyemeyen bir videoyu, bir oyunu da açıkçası oynamak istemiyorum. E, videolar beğenildikçe, izlendikçe, takip edildikçe e, benim oynama şevkim artıyor. Eğer siz videoyu beğenmiyorsanız e, yazım gelmiyor açıkçası. Ondan ötürü e, illaki birisi bize veda edecek. Şimdiden bunun için sizden e, özür diliyorum. Ama yapacak bir şey yok. E, evet şuradan gideyim. Fırınımı da alayım geleyim. Gel bakayım fırıncık. Fırını da alıyorum. Güzel oldu ya evim. Deniz kenarında. Deniz değil de göl kenarında. Mutlu mesut yaşayacağım. Belki şurada mutlu insanlar vardır. Belki de mutlu bir Steve vardır. Steve. Steve. Steve. Yes Steve. Evet akşam oluyor. Ee, uyuyabilirsin diyor. Tamam sıkıntı yok. Şuraya da kapak yapsam iyi olacak sanırım. sanırım. O değil. O da değil. Kapağı nasıl yapıyorduk bu arada? Basınç plakası değil. Ee, nasıl yapıldığını unutun. Tuzak kapısı. Ha tamam. Ben tamamen farklı yapıldım. Tamam. Şöyle yapalım. Bunu buraya yapamayacağım. Sıkıntı olacak. Böyle olsun. Kırılacağım mı? Okey. Seni de kırayım. Şöyle. Böyle daha iyi. Çıkarken nasıl çıkacağım? Hop. Böyle. Tamam. Sıkıntı yok. Evet böyle daha iyi. Ee, e, evimizde bitirdik. Ee, birkaç dakikada alacağım arkadaşlar. Siz şöyle ekranda kalın. Ben bir şeye bakıp geliyorum hemen. Yirmi dakika olmuş evet. E, 20 dakikayı doldurmuşuz arkadaşlar. E, şimdi bu kadar yeter sanırım. Zaten yapacak bir şeyim kalmadı. Bir, biraz et pişirmeyeyim. yiyeyim. Etler pişene kadar da. E, bir de meşale yapacaktım sanırım. Meşalemi de yapayım. Etler pişsin. E, bir de meşalemi yapayım ben bu arada. <clears throat> Evet meşalelerimi de alayım. Evet. Şuraya, şuraya yapayım. Burası böyle. Şuraya, şöyle şuraya yapayım. Tamam. Güzel. Meşalelerimi de yaptım. Şimdi etlerimi de alayım yiyeyim. Canım da olsun. Yes. Canım sağlığında doldurduktan sonra zaten biter. Ee, biraz yün topla toplayayım. Aklıma bir şey geldi. Umarım bulabilirim. Evet burada var. Tablo yapacağım arkadaşlar. Yün onun için lazım. Demir bulmuştuk. Aslında demirlerden şey yapabilirdik. Mak makas. Aa eşek. Ne şaşırdım bilmiyorum. Eşeği alsak mı? Neyse eşeğe ihtiyacım yok şu an. Ben yeterince hızlıyım zaten. Speedy Gonzales. Yes. Eşek gider mi spordan? Seni öldürmek istemiyorum. Kaç telvine ihtiyacım var bir tablo yapmak için? Tablo bir yün. Ee, tamam iyi. Güzel. Ortaya yün. Kenarlara stick. Okey. Yetiyor yani. Steam var mı? Yok. Ben steak yapayım kendime. Steak değil, stick pardon ya. Türkçem bozuldu. Ya da İngilizcem. Nasıl dersiniz? Evet. Şuraya bir tablo. olmaz. Yes. Tam istediğim gibi bir tablo. Mükemmel oldu yalnız ya. Bir tane daha yapayım. Öteki tarafa da onları koyayım. Tabii önce bir sik yapmam lazım. Bunlar toprak yalnız. Fark ettim mi bilmiyorum ama toprak onlar. Evet fark ettim. Of kulaklarım çok kötü ağrıdı. Bir an önce bitirsem iyi olacak. Bu ne be? Gümüş para. Bu olmaz. Bu da olmaz. Bu da olmaz. Hadi ama. Bu da olmaz. Şuraya ortaya bir şey yapsam. Bu ne be? Arkadaşım dalga mı geçiyorsun? Hadi. Hayır. Bu da böyle olsun. Bari ne yapayım. Neyse arkadaşlar. E, bu ikinci bölümümüzde burada bitiriyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Keyif almışsınızdır. Videolarımın daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu likelamayı, videolarımı likelamayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Şimdiden aboneliğiniz için teşekkür eder. E, kendinize hoşça, e, kendinize iyi bakın keyifli şeyler dinledim. Ee, ne söyleyecektim? En son kelimemi söylüyorum. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar. İyi eğlenceler.